අයිබෝන් සිලුම දෙනාට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා HRN online YouTube channel එකට සිංහලෙන් මානව සම්පත් කළමනාකරණය ඉගෙන ගන්න තියෙන channel එක. ඉතින් ඔබ මේ channel එක නරඹන්නේ ප්‍රථම වතාවට නම් ආදරයක් කරනවා හැමෝටම මේ channel එක subscribe කරන්න, ඒ වගේම bell icon එකත් press කරන්න. එතකොට ඔබට පුළුවන් අලුත් වීඩියෝ එකක් නිකුත් කළ විට ඒ සම්බන්ධයෙන් notification එකක් ඔබගේ පරිගණකයට දුරකථනයට ගෙන්වා ගැනීමට. අද දවසේ අපි සාකච්ඡා කරන්නේ සේවක සුරක්ෂිතතාවය සම්බන්ධයෙන්. අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා එම්පලොයි හෙල්ත් ඇන් සේෆ්ටි කියලා ඉතින් සෞඛ්‍ය හා සුරක්ෂිතතාවය කියලා කියන්නේ ආයතනයක තියෙන වටිනාමම වැදගත්මම සාධකය කියලා කියන්න පුළුවන් මොකද අපි හැමෝම ආයතනයකට සම්බන්ධ වෙන්නේ වැටුපක් ගන්න වගේම ආයතනයේ ඉන්න සේවා කාලය තුළ ආරක්ෂිතව වැඩ කරලා අපේ ලාබැදියන් එහෙම නැත්නම් අපි ආදරය කරන අපේ පවුලේ සමාජිකයන් වෙතට සුරක්ෂිතව යාමට. ඉතින් අපේ අරමුණු ඉලක්කවලට යන්න තමයි අපි රැකියාවක් කරන්නේ. ඉතින් මෙතනදී රැකියා පරිසරයේ පරිසරය සුරක්ෂිතව තියෙනවද කියන එක ගොඩක් වෙලාවට අපේ රැකියාවට එන සමාජික සමාජිකාවන් එහෙම නැත්නම් අපි කියම් කැන්ඩිඩේට්ස්ලා කියලා ඉන්ටර්විව් වෙන කෙනෙක් ඉස්සරලාම නම් රැකියාවට සම්බන්ධ වෙන්න යන්නේ. ඔහු අනිවාර්යයෙන්ම බලන දෙයක් තමයි මේ රැකියා පරිසරයේ ආරක්ෂිත බවක් තියනවද කියලා. ති ඒ නිසා අපි අනිවාර්යම කළයුත්තක් තමා අපේ ආරක්ෂිතව අපේ ආරක්ෂිත පරිසරයක් අපේ ආයතනයේ නිර්මාණය කරලා තියෙන එක. ඉතිං සෞඛ්‍ය කියන්න මොකක්ද කියලා අපි මුලින්ම නිර්වචනය කළ බැලුවන් සෞඛ්‍ය කියලා කියන්නේ ලෙඩ රෝගවලින් තොරවීම ලෙඩ රෝගවලින් තොරවීම ඉතින් ආයතනයේ සාමාජික සහමජිකාවන්ට ආයතනයේ යම් රැකියාවක් කිරීම තුළින් ඔවුන් යම්කිසි රෝගකාරී තත්ත්වයකට පීඩාකාරී තත්වයකට අසනීපයකට ගොදුරු වෙන්නේ නැත්නම් ආයතනයේ රැකියාව කිරීම හේතුවෙන් අපි කියනවා ආයතනයේ සෞඛ්‍ය මට්ටම ඉතාමත් හොඳින් තියෙනවා කියලා. ඒත් ඒ වගේම ආරක්ෂාව කියලා අපි සඳහන් කරන්නේ එයත් ඔහුගේ රැකියාවටම සම්බන්ධයි. රැකියා ස්ථානය තුළ තමන් රැකියාව කිරීම හේතු කරගෙන තමන්ට තුවාලයක් නැත්නම් හදිසි අනතුරක් සිදුවීම තුළින් යම්කිසි ආබාධයක්, කැපීමක්, අස්තිබිඳ යාමක්, තුවාලවීමක් එම නැත්නම් රෝහල්ගත වීමට සිදුවීමක් අවසාන වශයෙන් ජීවිත හානියක්. එවැනි දේවල් සිදු නොවෙන්න ආයතන පරිසරය සකස් කරලා තියෙනවා නම් අපි කියනවා ඒ ආයතනය ඊටාම සුරක්ෂිතව නිර්මාණය කරපු ආයතනයක් කියලා. ඉතින් සෞඛ්‍ය හා සුරක්ෂිතතාවය කියන එක වැදගත් වෙන්නේ ආයතනයේ මානව සම්පතට. මොකද මානව සම්පත තමයි අපිට තියෙන වටිනාම සම්පත. මොකද යන්ත්‍රයක් හානි වීමදී යන්ත්‍රයේ යම්කිසි කොටසක් ගෙවී යාමේදී අපිට පුළුවන් ඒ යන්ත්‍රය අලුත් වැඩියා කරන්න කොටසක්. ඔබේ අත අහිමි වී ගියොත් අනාරක්ෂිතව යන්ත්‍රයක් සමඟ වැඩ කරලා අනාරක්ෂිත පරිසරයක අනාරක්ෂිත වැඩ කරලා ඔබේ අත කැපිලා ගියොත් ඔබට පුළුවන් ද නැවත යත වෙළඳ පොලකින් හරි එහෙම නැත්නම් කොහේ හරි තැනකින් ඔබට අර සම්බන්ධ කරන්නේ අපේ මානව සම්පත මිනිස්සු කියලා කියන්නේ අහිමි වීම කියන ඒවා එකපාරක් විතරක් වෙන්නේ වෙන්න පුළුවන් කොට්ටාසයක්. ඉතින් ඒ නිසා අපිට වටිනාම සාධකේ අපේ ව්‍යාපාර ඉස්සරහට පවත්වාගෙන යන්න, හොඳ සේවයක් දෙන්න, හොඳ නිෂ්පාදනයක් කරන්න තියෙන වැදගත්ම සාධකය තමයි මානව සම්පත. ඉතින් මේ මානව සම්පත ආරක්ෂා කර ගැනීම තමයි මේ සෞඛ්‍ය හා ආරක්ෂාව සෞඛ්‍ය හා සුරක්ෂිතතාවය ආයතන තුළ ඇති කිරීමෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් අපේ ඉදිරි වීඩියෝ සමගිනුත් ඔබ සම්බන්ධ වෙන්න අද දවසේ සෞඛ්‍ය සුරක්ෂිතතාවය සම්බන්ධයෙන් තමයි කතා කරේ. ඉදිරි පාඩම් මාලාව සඳහා සම්බන්ධ වීමට අනිවාර්යයෙන්ම HRM online channel එක සමගින් සම්බන්ධ වී සිටින්න. ස්තුතියි.